¡No estás en mi jodido tempo! Siempre he querido decir eso. Whiplash. El corto transcurre durante la audición de batería del joven Andrew, un muchacho que ansía entrar a formar parte de la prestigiosa banda de jazz del Conservatorio Schaffer. La clase está dirigida por el implacable e intransigente Fletcher, un profesor cuya fama viene precedida por presionar hasta el límite a sus estudiantes, con tal de lograr la excelencia de su banda. El guión de Whiplash surge a raíz de una experiencia traumática que vivió el propio director, Damien Chassel... durante su formación académica como músico de jazz. A este cóctel hay que añadir la anécdota del músico Charlie Parker, según la cual un joven Bird de tan solo 16 años fue recriminado por el mítico batería Papa Joe Jones, tirándole un platillo de batería por perder el tempo. Según cuenta la leyenda, este fue el punto de inflexión por el que Charlie Parker logró convertirse en el mayor saxofonista de todos los tiempos. El título del corto, Whiplash, es obviamente el título de la pieza de jazz que vemos interpretar una y otra vez a los alumnos del corto. Pero también es muy significativo, porque literalmente Whiplash significa latigazo en inglés. También así es como se denomina la lesión de cuello que se produce normalmente tras un accidente de tráfico. Todos estos significados quedaron perfectamente reflejados en el paso al largo de Whiplash. Whiplash fue originalmente, como dicen en Hollywood, una prueba de concepto. La idea de los productores del corto era grabar una escena representativa de 15 páginas del guión del largo del mismo nombre. Así, el corto sería una excelente carta de presentación para que tanto inversores como ejecutivos se hicieran una idea del tono del guión y juzgaran la valía de Chasel como director. Al final le vieron tal potencial que el corto Whiplash tuvo vida más allá de conseguir financiación, llegando a estrenarse con éxito en el Festival de Sundance de 2013. Cuatro meses más tarde, Chasel se aseguró la financiación de su peli y además le vino muy bien como test ante el gran público, comprobando así cómo funcionarían las actuaciones, el look o el montaje. Precisamente el montaje es un elemento clave en el corto. Además de disimular su bajo presupuesto, consigue, con cortes rápidos y sincronizados, mostrarnos los entresijos de la banda de música a la perfección. Esta secuencia y el ritmo de montaje fueron trasladados casi en su totalidad en su paso al largo, logrando así un merecido Oscar. Hablando del largo, quizás la mayor diferencia, aparte del presupuesto y del cambio de protagonista, sea la paleta de colores. Mientras que en el corto es más plana y naturista, en la película aíslan al protagonista en una sala sin ventanas con unos colores más cálidos y otoñales. La localización del corto no deja de ser un colegio católico de monjas, que se asemeja más a una clase de secundaria que a una prestigiosa clase de conservatorio, como ya vimos en el largo. Como curiosidades, Nate Lang y Silla Ivana son algunos de los sufridos músicos en el corto, que también repitieron sus papeles en el largo. Buddy Rich el famoso batería de jazz y paradigma de Andrew y el profesor Fletcher en el conservatorio, paradójicamente nunca recibió clases formales de música, sino que fue un virtuoso autodidacta. Como referencias a otras películas, Whiplash toma elementos claros de la instrucción de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, donde Chassel compara y asemeja a un conservatorio de música a un cuartel militar. El diametralmente opuesto y brutal cara a cara, además de retrotraernos a la chaqueta metálica, nos lleva al Cisne Negro de Darren Aronofsky o a The Master de Paul Thomas Anderson. En el reparto destaca J.K. Simmons, en un personaje hecho a medida. Instigado por Chassel, vemos cómo saca toda su furia, casi animal, durante la secuencia con Andrew fue el propio J.K. Simmons quien sugirió vestirse con camiseta y pantalón negros, como un trasunto de los malos de película. Damien Chassel siempre tuvo en mente a J.K. Simmons, sobre todo después de ver su trabajo en la serie Oz. En el papel de Andrew tenemos a John Simmons, y no, aunque coincidan en apellido, no es familiar de J.K. Simmons. En el corto, John Simmons tuvo que aprender a tocar la batería una semana antes de empezar a rodar el corto, y meritoriamente logró aprenderse el difícil ritmo que era el 7x4 de Whiplash. En su paso al largo fue sustituido por el actor Miles Teller, que siempre fue la primera opción del director Damián Chassel, ya que era mejor batería y además era más conocido en aquella época por papeles en películas como Divergente. Comparando a ambos actores, Teller tiene una actitud más altiva, más ambiciosa, mientras que Simmons muestra más pavor, más vulnerabilidad. De todas formas, ambas interpretaciones tenemos que decir que nos parecen igual de fascinantes. Como anécdota, podemos decir que hemos vuelto a ver juntos en pantalla a John Simmons y a J.K. Simmons en una comedieta americana que se titula The Late Bloomer, una película que, por cierto, no os recomendamos que veáis si no queréis que os sangren los ojos. Whiplash. El corto Whiplash no deja de ser una muestra más de la fascinación del director Damián Chazelle por historias con entorno musical, que dio paso a su trilogía jazzística, que empezó con la película de bajo presupuesto y muy desconocida Guy y Madeleine, continuó con la mencionada Whiplash y se cerró con La La Land. Sí, aquella La La Land. En definitiva, en Whiplash vemos cómo la vocación y la pasión pueden convertirse en una perfección enfermiza, un retrato realista, aunque con métodos cuestionables, de lo que cuesta y de lo que significa destacar, más allá de la fama instantánea y del aplauso fácil. Nos vemos en Donosquino.